و بزنم فوتبال یه پاس کوتاه نیمار امباپه چی؟ کنفیوز داری چه غلطی میکنی؟ داشت مخبار نگاه میکردم اما جون شما که خوابیده بود خفشو بده من ببینم پاریس پنجه لاغی و با استفاده از سان <laughs> خدایا این چه بیماری آخه خدایا منو سنگ کن بله دوستان نتیجه میگیریم هیچوقت با خدا شوخی نکنیم ولی ناموزن این حرکت بابا هم خوب نیست خدافز